gente! Bem-vinda ao meu canal! Eu sou a Elida Lara e nesse vídeo nós vamos aprender como fazer um softbox. Mas o que é um softbox, Elida? Então, me acompanhe até no final desse vídeo, que assim você vai estar sabendo o que é um softbox e por que ele é útil na gravação dos nossos vídeos e como vamos fazer um softbox caseiro e simples, de uma maneira baratinha para nossos vídeos. Então vamos começar, vou explicar para vocês os materiais que nós vamos usar para nós montar o nosso sapo de box caseiro. Então vamos lá? O material de uso, papel alumínio, papel manteiga, esse aqui é o papel cartão preto uma régua. Eu comprei duas fitas, é, fita, fita isolante preta também que a gente vai usar bastante. Um lápis para nós estar tá desenhando, né, conforme nós vamos cortar. A tesoura para nós estar tá cortando. O soquete que você compra na casa de material de construção para você estar tá colocando na tomada e a lâmpada vai ser essa daqui, que eu, é uma lâmpada branca que eu comprei. Eu comprei é, 25 dados aqui, tem que ser acima de 25 até 30, tá? Para poder dar uma iluminação boa para o nosso vídeo. E também uma caixa que eu peguei no supermercado, bem facinho, tá? Agora a gente vai começar a, a fazer o nosso softbox. espero que vocês tenham gostado do tutorial. E se vocês gostou, deixe seu comentário. Isso vai me ajudar muito no meu canal. Também curte meu vídeo e compartilhe aí com seus amigos. E o próximo vídeo eu vou também estar tá ensinando o suporte também que eu vou estar tá aqui fazendo junto com vocês, como fazer esse suporte também, que é uma maneira bem fácil, é feito com garrafa pet. Então até o próximo vídeo. Tchau, obrigada! Pessoal, eu já ia me esquecendo. O crédito desse vídeo vai ficar com o Drac Tutoriais, porque foi com o vídeo dele que eu aprendi a fazer meu softbox. Então, o link vai estar tá aí abaixo na descrição desse vídeo, para vocês dar uma passadinha e conferir o vídeo dele também. E deixar um joinha.